Halo guys, balik lagi channel gue Chris kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react balik lagi ke CN Blue requestan dari Sosia Bass ini dari istrinya Yonghua guys. Ini CN Blue Between Us Tour in Seoul Royal Rumble. Kayak judul WWE ya guys ya, tapi nggak apa-apa ini nggak tahu gue gue belum denger sama sekali guys. Jadi gue pengen tahu tone lagi uh, vokalnya Hwa vokalnya mungkin gitarisnya Min Hyuk main drumnya pattern seperti apa gue belum tahu, dia sama sekali belum pernah dengar. Tapi sebelumnya kita intro dulu guys ya. Cepet. Oke okay guys, ini gue udah buka uh, channelnya langsung dari YouTube. Linknya udah dikasih lewat sosial bas sama istri Yonghua guys. Ini CN Blue Between Us Tour in Seoul and Royal Rumble. Ini eh, Royal Rumble judulnya maksudnya. Nah ini guys, ini uh, eh, gue jujur gue penasaran makin lama ke CN Blue karena vokalnya Yong Yonghua tuh makin gila ya eh, selama gue denger. Tonton dia tiap live ini oke okay banget guys. Apalagi sound gitarnya, tonton dari drumnya, bassnya itu mereka pemilihan-pemilihan sound itu enak banget buat didengar guys. Oke, okay. ini by the way uh, mereka live-nya di Korea di Seoul guys. Ya, biasanya gue denger yang suka di uh, Jepang guys. Jadi ada perbedaan sound mungkin operatornya beda, orang FOH-nya beda. Kita lihat aja langsung guys. Kita react satu dua ceplok. Oke, okay, ada arpeggio sama pep di sini ya. Nice, oke. Okay. Wih, ini soundnya oke okay nih guys. Masuk diisi sama <coughs> sama white noise guys yang rada reverse. Itu sama ada suara kayak dentuman kayak dar kayak eh, itu banyak efeknya juga guys di Stylus RMX juga banyak banget di situ. Oke, lanjut lagi guys. Asik kayak RPG. Teng teng teng soundnya guys, itu enak banget guys. Wow. Nih guys, ini manusia nih menurut gua guys kupingnya bagus guys gak tau gua udah pernah bilang gak sih guys dia pemilihan tone gitarnya dia tahu nih guys ini gua gak tau nih guys yang pasti kayaknya tele guys ya tele uh, teletype guys ya. gue gak tau nih merek bisa beda-beda karena teletype itu banyak banget tapi yang pasti guys ini tone-nya mereka selalu dapat banget seorang gitaris itu mempengaruhi banget kan posisi picking tone di jarinya gitarnya kalau udah digabungin semuanya jadi ya antara skill sama gear itu harus menyatu guys dan akhirnya dapat toning kayak begini ini enak banget soundnya guys tuh dia punya riffnya juga enak ya uh eh tunggu tuh bassnya pakai apaan tuh guys pakai sur guys bassnya pakai sur nih ya ini merek udah terkenal banget guys ya tapi pickupnya modelnya jazz bass guys eh gue gak tau gue gak terlalu kelihatan di sini kayaknya pickupnya modelnya jazz bass guys terus dia punya tone juga enak banget nih bassnya guys wow coba dengar mono oh sound gitar lebih diangkat ya guys ya wow arpeggio lagi guys tang tang tang suara pet enak banget ajrit nutup gitu meluk gitu sore guys ini suara kicknya juga nih kayaknya pakai trigger guys ada suara top end di situ kayak ada tik tik tik ngeklik gitu kayak kayak area-area 200 sampai 5000 gitu guys hertz tuh tik tik oh nice balance nice balance Kali Yonghua guys ya kalau kalian perhatiin tuh kayak ada di atasnya tuh kayak ada dua timbre guys. Ada suara harmonic distortion kayak <sniffs> balik lagi ke area 5000 ke atas guys ada ada suara kayak pasir-pasir gitu bahasa gue aneh banget tapi ini gue suka banget tone <laughs> jadi colorful nih guys lanjut lagi guys <sniffs> aduh sorry gue minum bentar <sniffs> tone bassnya banget yang ngegulung nggak ngegulung tau gak guys serius deh suara gitarnya itu middle-nya enak banget suara middle-nya guys dibuang ke kerada kanan ya asik Yonghua suaranya ini kayak lagu sedih dibalik dibalik <laughs> apa lagu sedih kayak lagu sedih gue gak tau liriknya guys. Ya. kayak lagu sedih tapi dibaliknya di bungkus sama nuansa musik yang lebih funky begitu guys ya. Tuh kayaknya juga head head uh, skinnya pakai Evans guys ya. Putih gitu. Kali. tuh sound gitar enak banget tuh guys gitarnya juga uh, dia nyeting tone tone tone nya enak banget guys ketika eh, ya, gitar kalau yang bagus memang kan kalau pickupnya itu kalau misalkan volume dari kecilin guys uh, itu dinamik, dinamika gainnya akan berkurang lebih clean ketika kalian buka volume full itu akan kebuka maksudnya jadi lebih ada kayak gain distort gitu guys nah ini ketika dia rhythm yang lebih funky itu ada sedikit kayak gain crunch dikit tapi ketika dia pas yang teng teng teng teng teng yang kayak rada main-main staccato staccato gitu itu suaranya lebih clean guys ini asik banget guys Oh nice, itu amplinya Marshall ya seharusnya. Enak banget. Duh suara petnya surga banget ya. Suara Yonga juga enak banget ngalun ya guys. Ampun ini Yonghua ini. The best dia vokalisnya. Asik. ini gue juga temuin di aransemennya seru guys. Ini vokalnya kan uh, notasi vokalnya lebih legato guys, ya lebih ngalir ngalir gitu. Tapi di baliknya tuh musiknya tuh lebih yang staccato yang yang lebih ke groove belas gitu. Ini unik juga guys. Asik ya. Aduh, petting ngisi ruang middle sampai high gitu ya. Teng teng teng teng teng teng teng. Wow, Royal. Oh nice, Yonghwa. Tuh, kalian perhatiin tone gitarnya gak sih guys? Nih liat nih, di sini rada clean, nggak kotor, tapi ketika dia main teto retot, itu rada kotor nih guys. Nih ya, di sini nih. Nih, naik. Pengen pep. Ya, eh, asik ya. Seksi ini udah ganteng main gitarnya jago lagi. <laughs> Ngulik nih. Duh, tight banget ya bass sama kick drumnya guys duk ngegroove banget aduh falsetnya juga tebel ya Yonghua itu eh eh eh eh eh, eh drop oke okay. Enggak deh kayaknya natural deh guys. Ini uh, suaranya yang tik-tik itu kayaknya bukan trigger guys. Ya. Dia masukin uh, ke kicknya suaranya buat dapat suara re resonansi dari kicknya. Tapi di luarnya ini ada yang bentuk kayak snare pick apa piccolo nih guys. Ini sebenarnya bukan dia buat ngecer suara hertz yang lebih rendah guys kayak misalkan mungkin 100 ke, belak, ke bawah guys ya eh, uh, 20 sampai 100 tuh suara yang lebih uh, uh, gitu loh guys ini oke okay sih pantasan suara kayaknya yahut banget sih dengerinnya sama dikasih over oh tetap dikasih over ya pastilah untuk live ruangan segede gaban gini harus pakai overhead di sini guys ya buat ambil uh, semua kit body kitnya kit drumnya maksudnya bassnya juga pakai sur guys ya nice Loh, serak-serak gitu guys. Oh nice, ya buat. Wow, oh. asik. Eh. Stabil temponya guys. Oh, ini kan, ini gitar gitarisnya ini kayaknya nggak terlalu unjuk aksi skill yang terlalu wek wek wek wek tapi dia lebih di lagu ini guys dia lebih manfaatin tone dengan sound sound yang gila nih guys dia main volume di sini kayaknya Wait, wait guys. Nice. Wah, build emosinya guys. Oh nice Yonghwa, nice. Build emosi bagus banget di lagu ini guys. Hi hatnya jalan terus ya, seper 16 ya. Oke, masuk tema lagi. Gila kualitas seorang vokalis guys ya. Mainin emosi guys. Lihat nih, nih guys dari sini ini gila sih. Ini gila guys. Gue berinding gue denger Nih. Wah dikasih delay-delay juga kali. Nice. Low-nya juga asik ya. Wow, wow. oh yes. Yes emosinya seksi banget di sini. Sekali lagi, sorry guys ya, sorry banget sekali lagi. Oh, vibranya. Duh, tahun gitar enak banget sih, buset. Ini gila emosin lagu ini. Duh, bassnya bikin nge-groove ya guys ya gokil drumnya juga feeling feeling simple ya guys ya buat enakin lagu aja ya oke dia ngambil per 16 cuma di aksen setiap di beat beat akhir beat nih guys ya. ini ini juga Min Hyuk juga gila sih patternnya asik banget tuh open close akhirnya dikasih aksen di situ guys iya di up nya diambil ya Udah tau bass enak banget, surga banget ya. Wow, nampangnya dia di style-style aja guys, ya kan? Lu petnya kok, kok bisa dapet aja soundnya. Enak banget. wah gue pause dulu guys gila guys ya ini yang yang Royal Rumble waduh gila nih thank you nih istrinya Yonghua udah ngasih link nih guys ini ini ini lagu deep lagu deep <laughs> tapi dibungkus dengan musik yang lebih groovy ya guys ya gila tone kalian perhatiin nih guys dari bass gitar itu semua gila sih tone drumnya soalnya apalagi drum itu kan sebuah backbone dari band guys ya dari kicknya guys ya untuk ya nah inilah detak jantungnya guys itu tuh kick snare tuh udah paling oke okay banget tuh harus uh, eh, tone dapat dulu baru sisanya nyusul udah pasti enak guys udah guys aduh guys thank you sekali lagi udah nonton bareng sama gue nih Royal Rumble, Sian Blue, Between Astur, Seoul Kalian jangan lupa untuk naruh link-link lagi guys. Thank you yang yang udah support gue di Social Bus. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe Mungkin kedepannya guys, ini gue lagi proses membuat Eh, CN Blue live guys. Jadi kalian nanti gue taruh linknya di sosial bus, Mungkin kalian bisa nonton juga di sana secara live. Oke okay, guys, thank you for watching. Uh, bye bye. Vlog.